Hello，大家好，欢迎你收看这期《他有绝招》，我是你的 H 导师韩博维，这个是白沙格斗的西楚霸王吴正。大家好，他还 KO 过一个叫非著名的说唱类型的运动员，那种批判型年纪的人，记得记得。你好，韩老师，建议你教学之前先要自己多多练习，实战的时候你看起来更像个知识分子。 今天要演示什么啊？我们要演示一个呃 p 瑞 r r y 拨开的技术，特别简单。然后，但是呢，我们要有些防守反击的练习，大家可以参考一下啊。p 瑞 r r y 拨开，比如说啊，他踢我一个右腿风扫，对，拨拨开，OK，怎么拨？看一下啊，他踢我的时候，我其实不太需要做别的。大家慢点啊，踢一个，嘣，这个时候实际是他在接触到我的左臂的时候，同时我右臂也在这上面，像一个拍击一样。正常的拍击是什么？拍击防守，踢一个。 我这拍击防守，但是呢，我借他的力，我要把他的力卸掉，滑过去啊！这时候也不能卡到自己身体。嘣，拨开 h a r r y 滑下去，然后我可以反击一个右腿低扫。OK，当然他再来一个拍，来一个扫踢。嘣，我也可以做什么呀？换步斜线法，向右前方啊，左腿低扫砍踢。对，我们一人一次试一下，啊，咱们先反击一个低扫，反击一个低扫，我踢右腿。好，嘣，哎，不错，他踢我，嘣，我反击一个右腿。 对他可以反这个左腿踢，咱们说不一样的。好，OK。当他一样啊，当他踢左腿的时候，我的拨开技术是一样。但是很多人呢不习惯，你要练习就好，因为一般人很少踢左腿，对吧？你也得练习。来，再踢我。光拨开。好，OK。我踢他左腿。光还是拨开。好，OK。他再踢我一次。砰！哎，再踢个左腿。嘣，嘣，看。 当你踢，无论左腿右腿，我们其实反击两只腿都一样，但是有一些步伐的细节不一样。再慢点啊，踢个左腿看。我我如果要用我拨开反击同侧的话，看我落地的时候，我要把腿同时撤开一下，直接完成蓄力。哦，或者他在踢。如果我反击右腿的话，拨开同时也要往这边撤，因为我要向右边小小的上步蓄力。这就是第一扫的反击啊，但中扫反击，也许就简单的多了，是中扫反击随便点点。 中扫，我踢左腿了，光 o k 光 o k 中扫的反击，好，大家可以尝试一下。那这个里面我们玩什么？你们如果慢慢的，一人一次练习，包括什么呀？开始拨开，对吧？开始拨开，来，光反击中扫这边右腿光，对吧？一人一次了。然后呢，有可能还练什么？有可能还练一样，反击右扫，踢我右扫，攻，我反击左腿，光 o k 一人一次练习。 都要去习惯，最后我们可以做现在这个游戏啊，什么游戏？就是一人随便攻击一个中小题，中小题，r 瑞之后呢，你可以反击低扫，可以反击中扫。我们一开始先慢慢的啊，我相信你啊。哎，OK，他踢我，攻，攻，OK，我踢他。 哦，对，这个时候就未知的，慢慢的未知，不知道会反击什么，不知道会攻击什么，同时呢，想办法做什么？当他反击我的时候，反击我的时候，我要听我，我要想办法防守，我要把重心拉回来防守啊，慢慢的来一下试试啊。 大概这种感觉啊，想办法尝试防守。OK，如果实在不行，慢慢的适应，好吧。好，感谢你收看这期，下期见。